असलम फ्रेंड्स मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं जैन अली वी दोस्तों आज हम बात करेंगे ये L C D T V है बत्तीस इंच का ठीक है तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसकी स्टैंड बाई जो है वो ओपन नहीं हो रही ठीक है ये स्टैंड बाई मोड में इसकी रेड लाइट तो इसकी स्टैंड बाई जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही ठीक है ये, ये रिमोट भी वर्क करता है बिल्कुल ठीक है की भी इसकी वर्क करती है लेकिन इसकी ये स्टैंड बाई मोड में है तो स्टैंड बाई इसकी ओपन नहीं हो रही ठीक है तो बरा चलो इसको ओपन कर लेते हैं बैग को फिर देखते हैं कि हर इसमें क्या फॉल्ट है तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन कर लिया ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है ठीक है ये इसका मदर बोर्ड है तो इसका नंबर भी आप देख सकते हैं C V one zero nine M ठीक है ये बोर्ड का नंबर है तो तो सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं ठीक है स्टैंड बाई के पाँच बोल्ट जो हैं वो पूरे मिलने चाहिए सबसे पहले तो वो चेक करेंगे उसके बाद तो ये आता है फ्लैश आई ठीक है इस पे इसके ऊपर वोल्ट चेक करेंगे तो जी मैंने पावर दे दिए ठीक है सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं ये इसकी ग्राउंड लग गई तो ये है स्टैंड बाई के वोल्ट ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं पाँच पूरे पाँच वोल्ट मिल रहे हैं ठीक है अगर तो स्टैंड बाई के ऊपर भी कम वोल्ट मिलेंगे तो फिर भी सेट ऑन नहीं होगा ठीक है स्टैंड बाई इसकी रिलीज़ नहीं होगी तो ये इसके स्टैंड बाई ओपन करने के लिए ये भी पूरे वोल्ट है तो अगर ये पूरे हैं तो अब हम इस चलते हैं फ्लैश आईसी की तरफ ओके ये मल्टीमीटर इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि मल्टीमीटर भी नज़र आता रहे तो जी ये इसकी ग्राउंड लग गई तो ये फ्लैश आईसी है सबसे पहले फर्स्ट वाली पेन पे यहाँ पे देखते हैं कितने वोल्ट मिल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे ज़ीरो वोल्ट ठीक है ज़ीरो पॉइंट कुछ वोल्ट होने चाहिए या ज़ीरो ये ठीक है बिल्कुल लास्ट वाली पेन पे ज़ीरो वोल्ट ठीक है ये सेंटर वाली दो है यहाँ पर भी ज़ीरो ये 3.6 वोल्ट मिल रहे हैं ठीक 3.6 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रहे हैं इसके साथ जो पिन है यहाँ से दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमें वोल्ट मिलने चाहिए 2.3 ये दो वोल्ट यहाँ पे लाजमी मिलने चाहिए ठीक है ये पहली पेन पे ओके ज़ीरो वोल्ट दूसरी पे 2.3 2.2 वोल्ट मिलने चाहिए तीसरी पे वोल्ट मिल रहे हैं अब दूसरी तरफ चेक करते हैं तो इसकी ग्राउंड लगा दी है तो यहाँ पे 3.6 वोल्ट मिल रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंड बाई मोड में हमें मिलने चाहिए ज़ीरो वोल्ट ठीक है यहाँ पे वोल्ट मिल रहे हैं 3.6 जो कि नहीं मिलने चाहिए ये अभी सेट स्टैंड बाई मोड में है तो स्टैंड बाई मोड में यहाँ पे ज़ीरो वोल्ट होने चाहिए और ये तमाम की तमाम चारों की चारों पेन पे ये थ्री पॉइंट सेवन वोल्ट मिल रहे हैं ये भी नहीं मिलने चाहिए आगे पाली पे ज़ीरो और इस पे ज़ीरो ठीक है यानी कि हमें ये हमारा फ्लैश आईसी जो है वो ख़राब है जिसकी वजह से हमें वोल्ट जो है वो नहीं मिल रहे ठीक है फ्लैश आईसी ख़राब है तो अब हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि अगर ये सेट में अगर ये फ्लैश आई से लगा हुआ है अगर स्टैंड बाई मोड में है तो यहाँ पे ज़ीरो वोल्ट पहली पेन पे मज़ीद वोल्ट कर देता हूँ ये आप देख सकते फर्स्ट वाली पेन पे ज़ीरो वोल्ट साथ वाली में दो वोल्ट मिलने चाहिए उसके साथ 3.5 3.6 वोल्ट इसके साथ आगे ज़ीरो वोल्ट ये ग्राउंड है ठीक है तो दूसरी तरफ जब आउट एंड देखें तो यहाँ पे हमें वोल्ट नहीं मिलने चाहिए या चारों के चारों ज़ीरो होने चाहिए ठीक है तो जब स्टैंड बाई ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ, यहाँ पे मिलने चाहिए पहली पेन पे 3.7 दूसरी पे होने चाहिए दो वोल्ट तीसरी पे होने चाहिए three point seven three point six ठीक है तो ये ग्राउंड है तो यहाँ पे हमें मिलने चाहिए थ्री पॉइंट सेवन और थ्री पॉइंट सेवन ये दो बार दो पेन है या थ्री पॉइंट सेवन तीन शरिया तीन तीन शरिया तीन या तीन शरिया सात तो जब सेट ऑन होगा तो फिर यहाँ पे दो ए, ए, ये जो दो पेन है यहाँ पे मिलने चाहिए तीन शरिया सात वोल्ट और यहाँ पे दोनों पे ज़ीरो वोल्ट ठीक है ये दोनों ग्राउंड है ठीक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आईसी ख़राब है जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट हमें दे रहा है ए, कुछ अलग से बोल ठीक है तो चलो इसको ओपन करते हैं फिर इसकी जगह पे दूसरा कुछ ये मैंने रिमूव कर दिया ठीक है तो जी अब ये आईसी यहाँ पे लगाने लगा हूँ जी ये लगा दिया अब हम इसको चेक <clears throat> कर लेते हैं ये पहला जो मैंने रिमूव किया ठीक है तो अब हम इसको पावर देते हैं चेक करते हैं हमारी स्टैंड वाइज जो है वो ओपन होती है कि नहीं ठीक है सबसे पहले हम इसके यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेंगे ठीक है ये सेटअप स्टैंड बाई मोड में है ये मैंने इसको पावर दे दी है तो अब हम इसके सबसे पहले वोल्ट चेक करते हैं कि वोल्ट हमें कितने मिल रहे हैं ठीक है ये देख सकते हैं ज़ीरो वोल्ट ठीक है तो यहाँ पर भी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री और इस पर वोल्ट आने शुरू हो चुके हैं तो अब हम इसको 0.16 यहाँ पर इतने वोल्ट मिलने चाहिए यह भी सेट स्टैंड बाई मोड में है तो दूसरी पेन पे हमें मिलने चाहिए 2.3 जो कि ओके हैं तीसरी पेन पे 3.6 वो भी ओके हैं अब आ जाते हैं इसकी तरफ 3.6 और 3.6 ठीक है दोनों पिन पे 3.6 3.6 वोल्ट मिलना शुरू हो चुके हैं तो सेट हमारा ओके है ठीक है तो जी पावर दे दिया मैंने इसको तो आप देख सकते हैं इसकी रेड लाइट अब हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं ठीक है ये इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है ठीक है सॉरी नज़र नहीं आ रही है ग्रीन लाइट ऑन स्वीट हाँ, एक्स ठीक है सेट मारा ओके हो चुके देख सकते हैं नो सिग्नल ठीक स्टैंड बाई से रिलीज हो तो फ्लैश आईसी ख़राब था जिसकी वजह से इसकी स्टैंड बाई जो है वो ओपन नहीं हो